ಪಂಚಮಿಗೆ ಬಾ ಏ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬಾ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲ ಇವೆರಡು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪಂಚಮಿ ಬಂದೈತಿ ಊರಿಗೆ ಬಾ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾ ಮಾರಿ ತೋರಿಸ ಕೊರೋನಾ ಈ ವರ್ಷ ಮಳಿಗಾಲ ಇವೆರಡು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪಂಚಮಿ ಬಂದೈತಿ ಊರಿಗೆ ಬಾ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾ ಮಾರಿ ತೋರಿಸ ಬಾ ಕೈ ತಿಂಗಳ ಹೊತ್ತಾಗೈತಿ ಮಾರಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬಾ ಉಪ್ಪಾಳಕ್ಕ ಬಾ ಈ ವರ್ಷ ಜೋರು ಮಾಡೋನು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿನ ಹಬ್ಬಕ ಬಾ ಮಾರಿ ತೋರಿಸಬಾ ಜೋಡಿಲಿ ನಾನು ನೀನು ಜೋಕಾಲಾಡೋಣ ಊರಿಗೆ ಬಾ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬಾ ನಾಗಪ್ಪಗ ಹಾಲು ಎರದ ವರ್ವ ಬೇಡೋಣ ಹಬ್ಬಕ ಬಾ ಗೆಳತಿ ಹಬ್ಬ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬಾ ಉಪ್ಪಾಳಕ್ಕ ಬಾ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಈ ವರ್ಷ ಮಳಿಗಾಲ ಇವೆರಡು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪಂಚಮಿ ಬಂದೈತಿ ಊರಿಗೆ ಬಾ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾ ಮಾರಿ ತೋರಿಸ ಬಾ ಏ ಗೆಳತಿ ನೀ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬರ್ತಿ ಅಂತ ಬಾಳ ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ನೆ ಗೆಳತಿ ನೀ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರ ನಾನು ನೀನು ಜೋಡಿದೆ ಹಾಲು ಎರಿಯೋನ ಗೆಳತಿ ಹಾಲು ಏ ಗೆಳತಿ ಊರಿಗೆ ಬಾ ಏ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬಾ ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಗಿ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗೈತಿ ಊರಿಗೆ ಬಾ ಉಪ್ಪಾಳಕ್ಕ ಬಾ ನೀ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೆಳತಿ ಫೋನ್ ಹತ್ತದಾಗೈತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಬಾ ಮಾರಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಗ ಹುಚ್ಚು ಏ ಗೆಳತಿ ಊರಿಗೆ ಬಾ ಏ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬಾ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಬಂದ ನಿಮ್ಮೂರಾಗ ತಿರುಗಾಡಿ ಸಾಕಾತ ಊರಿಗೆ ಬಾ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಹಾರ್ನ ಹೊಡ ಹೊಡೆದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆತ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಬಾ ಮಾರಿ ತೋರಿಸಬಾ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಗೆಳತಿ ವ್ಯರ್ಥ नागर पंचमी की बात ಏ ಗತಿ ಊರಿಗೆ ಬಾ ಏ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ್ಯಾಗ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಜೋರ್ ನಡೆದಿತ್ತ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬಾ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಾ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತ ಹಬ್ಬಕ ಬಾ ಉಪ್ಪಳ ಊರಿಗೆ ಬಾ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೋರಿಸಬಾ ವಾದರ್ಸ ಕೊರೋನಾ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲ ಇವೆರಡು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪಂಚಮಿ ಬಂದೈತಿ ಊರಿಗೆ ಬಾ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾ ಮಾರಿ ತೋರಿಸ ಬಾ ಊರಿಗೆ ಬಾ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾ ಮಾರಿ ತೋರಿಸ ಬಾ ಊರಿಗೆ ಬಾ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾ ಮಾರಿ ತೋರಿಸ ಬಾ